Bueno, soy Héctor Martí, estamos aquí en, en yo en el INTA San Pedro estoy a cargo de todo lo que es el trabajo de mejoramiento de batata, el manejo de cultivo y en esta feria estamos mostrando por un lado la parte de cultivares, que es fruto del trabajo de mejoramiento genético que hace el INTA San Pedro a través de un, de un programa nacional y por otro lado estamos mostrando el tema de virosis, que es eh, hoy día el principal problema de enfermedades que tiene la batata en el país. En el primer caso estamos mostrando cuatro variedades, eh, la, vieja variedad morada inta, que todavía tiene su, vigencia, la variedad Boregar, que es una variedad de exportación de pulpa naranja, y la variedad Arapey, que es la más eh, plantada el tipo tradicional de la zona de San Pedro. Y también estamos eh, mostrando a Colorado INTA, que es una, nueva variedad creada por el INTA en el 2010. Y de la parte de virus estamos mostrando batatas sanas, donde se ve el mucho mayor rendimiento que tienen con respecto a las batatas eh, infectadas. También mostramos síntomas en hojas para que los productores puedan ver la diferencia. También estamos mostrando plantas in vitro, que es una de las maneras de, superar el, tema de las virosis. Y bueno, esos son las, los, aspectos que estamos mostrando, que son los más salientes. Eh,